Le maquillage euh, me permet ouais, d'avoir ma petite touche à moi, euh, un peu glamour. Et si je peux me permettre de la voir et qu'elle résiste à ces pics de cardio que j'ai dans la journée, bah, ça c'est magique. Je suis Vanny, j'ai 27 ans, j'habite à Paris et je suis entraîneur. Ma routine make-up de tous les jours, avant le sport, commence par combler mes petits manques. Donc je vais appliquer le Aqua Resist Brow Definer créer une forme que j'aime bien. Et je finis par une petite fixation avec aqua Resist Bro Fixer. Et le but c'est que ça reste toute la journée comme ça. J'ai choisi une couleur assez claire pour me faire un point de lumière dans le coin interne de l'œil. Je vais appliquer le Aqua Resist Smoky Shadow, la touche finale du coup de mon maquillage. J'applique le Aqua Smoky Extravagant. c'est cool parce qu'il résiste à la transpiration. to the street.